मुर्शद है मेरा प्यारा सारी दुनिया से प्यारा तन मन करो मैं कुर्बान जिसने दिखाया पानी है इसके मीठी बागों में कोयल बोली बागों में कोयल सामने अपने बिठा के सच की ये राह दिखाए सामने अपने बिठा के सच की ये राह दिखाए मुखड़ा है इसका नुरानी छाई है जिस पे रवानी मुखड़ा है इसका नुरानी छाई है जिस पे रवानी हो जाए हम कुर्बान किसने दिखाया भगवान हो हाँ, मुर्शद है सारी मुर्शद है मेरा प्यारा सारी दुनिया से तन मन करूं मैं कुर्बान जिसने दिखाया हो हाँ, जिसने दिखाया जिसने दिखाया किसने दिखाया सतगुरु है सच्चा मेरा सारे सुखों का खजाना सतगुरु है सच्चा मेरा सारे सुखों का खजाना इनकी है रमज निराली समझ सके न जमाना इनकी है रमज निराली समझ सके न जमाना पल पल राह दिखाए दुखियों के दुख मिटाए मुर्शद है तेरा प्यारा सारी दुनिया से प्यारा तब बन करूं मैं कुर्बान जिसने दिखाया जिसने दिखाया हाथों के इशारे